Beth yw ein dyddiau ond cawod ddail a llynydd yn hydref a phwysol o hir? Heddiw mae Heilwen Lem, yr heb fod eto Gwanwyn, yn gwynnu sgerbydau'r bedw yn erbyn awyr boenus o las. A dawn yma gan sathru cliciad y man frigau. Ac yna ymlynyddu gan anadlu hefo'r coed. Bu Deilen yn dysgyn yn troelli a phlantio. A nina'n ymuno gan bwyll yn ei chylchoedd nes nofio mewn atgofion. Gallwn ail gyfannu yma, lle mae'r ffin yn dena. Rhwng gwreiddiau'r pridd a brigau'r gwynt, rhwng corff ac enaid. a bydd y derw cyn hir yn chwilio'r tymhorau, yn taini i gogoniant drwy'r eglwysi gwyrdd. Yn gogrwn hael i'r cysgodion islaw. Yn galar yn gwisgo lliwiau newydd. Am fod rhaid